Здравейте, ами аз съм Пламен Герганов и ви представям този модел пъзъл, който изработих наскоро. Идеята е слончета, които се свързват, контрастират тъмно със светло. Тъмните части са оцветени с байц, безвреден, гарантирам за него. А, материала е шперплат с дебелина половин сантиметър полирано е и е покрито с масло за дърво и восъчен финиш. Ако искате да го заявите, моля свържете се с мен. Ако не е наличен, ще ви го изработя в вида, в който